então, vocês tinham-me pedido para eu vos arranjar um Clio Williams, ou um Clio RS, ou um Clio Sport, mais uma vez vos desiludi e mais uma vez não consegui arranjar nenhum desses, desses carros, mas consegui arranjar um Clio RS Trophy, que lá está, patilhas no volante e é logo outra coisa. Um Clio, patilhas no volante, assim está bem por aí que hoje vamos andar num carro, uma raridade que só há, há menos de 20 em, em Portugal e um deles está aqui no nosso canal, até rima. <laughs> Fiquem por aí, subscrevam, façam já o like, partilhem, que vamos andar de RS Trophy. Até já! <laughs> sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje andamos aqui com o amigo Jordan. Dei um, um olá à malta, tenhas vergonha. <laughs> Tens de falar alto para eles, para eles te ouvirem. <laughs> Ora, então o que é que andamos hoje, amigo? O que é que tu, que é, o que é que tu compraste para a gente filmar? Então, há dois meses comprei um, um Clio RS Trophy 220 ADC. Quiseste fugir ao típico yeah, Honda, ao típico Siroco, yeah. quiseste comprar um carro diferente, yeah. não quiseste saber do Fiesta, não. pá, um Clio RS para, yeah. ser, para ser diferente que é que te levou a optar por este modelo? É pá, uh, tive indeciso entre três carros. Quais eram uh, as ah, tuas três opções? Duas, dois aliás. Dois. Este estava fora de questão. <laughs> Ah era? Este yeah. nem, nem, era uma, uma opção é, tua? Era, é, exatamente. Uh, tive mesmo, mesmo quase a comprar um Ciroco. Qual era o motor de Ciroco? Era um 170 cavalos. 170, yeah, yeah. Uh, e, e tive mesmo, também quase, também foi uma pancada, foi Série 1. Ah, o BMW? Yeah, yeah. Seriam, sim, mas... Sim, sim. Mas querias que eu copiei Não, não, não. Era, Era mesmo, mesmo o, o rabo fechado? Exatamente. Mas é pá, depois um, os meus pais compraram um Capture, só mesmo sim, para sim, viagens. Sim, e calhou do ao, ao, ao stand. Ao, yeah, exatamente, do, da, no... E viste lá esta pérola? É pá, viste. E... Disseste logo, é pá, amarelo canário, é, vai ser meu. É <laughs> yeah. Vai ser meu. Ora, este é o modelo RS Trophy, é, já é, já é a, segunda, a segunda evolução do chamado RS. Uhum. Tem mais cavalos, mais binário, suspensão foi melhorada e os homens garantem que isto é ligeiramente mais rápido que o RS no normal. As mudanças entram mais rápido, troca tudo mais rápido e que o carro ficou muito mais eficiente em pista. Por o que eu andei a ver, facilmente uma pessoa com um carro destes, sem muitas skills de, de, de pista, consegue facilmente ir a um autódromo e divertir-se à brava porque o próprio carro ajuda. Este é o modelo de 220 cavalos, tem 280 de binário, o que proporciona emoções muito fortes com, com um carro bastante pequeno. achas em termos de consumos? Gasta-te muito, gasta-te pouco? É assim, em cidade sim, e pronto, gasta, não é? se eu fizer uma viagem longa, eh, se, se não, não me esticar muito, nos 90, nos 90... É, eh, fazes que, que tipo de consumos nisto? É pá, já é um bocadinho, chego a fazer 8, 9. 8, yeah. 8, 8, 8 9 é tô, tô a marca Estou a dizer a... Assim, Sim. Assim, a, Condição normal, Exatamente. suave e, e de viagem. Agora, mas... esportivo como, é sempre acima de 15, não? É, como, como o carro é novo ainda por cima, tenho aquela ainda aquela coisa do início, não é? é tipo, é queres experimentar tudo, é, sempre, é sempre a partir. É, por isso é, <laughs> é sempre fácil. a dar pau. Estou sempre a dar pau média é 11, por exemplo, não é? É, é mas sim, 11 para uma condição desportiva, de digamos que não é nada fora do. Não é nada, mas, mas pronto, normal. acaba por ser. Ele, é? o interior, está todo besuntado a RS, a RS no volante, nos, nos bancos, tem Renault Sport no, no tablier, todo ele indica que é um modelo diferente. Para já os bancos encaixamos logo aqui que é uma autêntica maravilha não são em pele, o que para mim até é bom neste tipo de carros porque acabam por não escorregar, ficas mais, mais bem encaixado. Todo ele é bordado a vermelho, tanto os cintos como o interior, aqui a caixa, todo ele tem um toquezinho de vermelho até, até por, por fora, o trophy a, a vermelho, lá está, é simbolizar que este é um modelo diferente do Clio e diferente do Clio RS, este é um modelo à parte. Ainda a nível de interior, isto tem aqui o chamado monitor RS, que nos permite ter o GPS, que é sempre um auxílio bom às viagens, mas também indica aqui informações para quem quer usar no dito modo RS. Tem um ecrã com esse modo mesmo, o modo RS, em que indica o torque, potência, pressão do turbo, temperatura de óleo, temperatura de, de admissão, percentagem do, do acelerador, ou seja, é um monitor de data log que nos monitoriza tudo o que se passa no carro, se formos para um autódromo, marca as voltas em pista, é bastante eficiente para quem quer fazer um uso mais desportivo do carro. Sendo este carro patilhas, vamos já passar para o modo patilhas, modo RS e vamos experimentar para o que é que ele foi feito. A caixa é bastante rápida, muda bastante rápido. Ele é um bocadinho solto de traseira, concordas? Yeah. É. Mas é mesmo. A frente é bastante precisa, ela é entra muito bem nas curvas, mas ele, a, da frente ser muito precisa e muito centrada a entrar, acaba por soltar ali um bocadinho a traseira. da versão anterior RS, chamada RS normal, este é um RS Trophy, não quer é demais salientar, eles fizeram essa melhoria a nível de, de suspensão, ela está mais, mais rija e ligeiramente mais baixa. Tornou o carro mais preciso de, de frente, o carro entra muito bem na curva, mas se for assim, a abusar um bocadinho mais, sente-se a traseira a querer soltar pode ser bom e pode ser mau, não, não, é, não, é, não é eh, necessariamente mau. Porque, por exemplo, em curvas, há curvas que é mesmo necessário ele soltar ali um bocadinho a traseira yeah. que até se faz melhor a, a própria curva. Yeah. Eu gosto, eu gosto de carros que rabiam a traseira. A caixa é bastante rápida. É, é. Estou a achar muito parecida à do RS3. Não sei se não será muito mais rápido. Pá, estas caixas dupla embreagem funcionam muito bem, muito bem mesmo. tão fora de série. Uma coisa que eu estou a apontar já como crítica, que notei no RS3, as patilhas no RS3 acompanham o volante. Exatamente. Estas estão agarradas à torre. Ora, por, por exemplo, se eu tiver uma curva assim e quiser meter uma acima, já estou aqui yeah. um bocadinho ah, quando conheces bem o carro e conheces bem o troço que vais, que vais fazer, tu já vais pôr as mãos no sítio certo para as curvas que vais, yeah. que vais usar. Ela já faz parte do conhecimento da própria pista e do próprio carro. Mas, por exemplo, uma pessoa que não conhece o carro, olha, vou dar uma volta ali no, no autódromo, Timão vou yeah. fazer uma volta yeah. e vou levar um, o, teu, o teu Clio. Não conhecendo nem a pista a 100% nem o carro, acaba por querer fazer uma curva e reduzir ou meter uma acima e a patilha não está centrada com a, com a direção. Nisso gostei mais do, do RS3 porque aqui é. acompanha o, o volante, torna, torna mais fixe. mas eh, estavas uh, a, falar do ruído. Do, do ruído, sim, exatamente. sim. É um escape à Krapovic. É ah, porque, por exemplo, o carro tem um, tem um barulho de giro, o barulho é giro, mas não é muito agressivo, tu consegues ir a puxar aqui dentro e o barulho, tá, nota-se que é um barulho desportivo, mas é suave, é um, é é é, barulho suave. A gente, a gente neste mundo gostamos um bocadinho mais, mais, mais... alto, mais alto, é uma das opções que, que tu estás a, a pensar fazendo. Boa, boa, boa. em termos de reputação deste carro, pá, ele é um digno filho do Megane RS. É rápido, é esguio, troca bem mudanças. Acho que o pai Megane não vai, não vai ficar nada desiludido com, com as prestações <laughs> deste carro. Nem, nem o pai Megane, nem a gente quando compra um, um carro destes, pá, é mais que suficiente para o, para o uso que a gente lhe, eh, lhe dá. É um, um chamado hot hatch, Gosto deste, destes tirozinhos que ele, yeah. que ele dá. Quando a gente passa de caixa, brrr, brrr. muito bom. Epá, este carro nestes, nestes trocinhos assim é fenomenal, não é? Yeah. está a andar ao lado no, então. no próprio carro. Sim, senhor. Nunca tinha andado. Não? Não. É a primeira vez que andas ao lado no teu próprio Yeah. carro. É, boa, boa, boa. É fixe. Yeah. Eu sou daqueles gajos que sou muito agarrado à caixa manual. Mas pá, tenho andado agora nestes patilhas, estou-me a converter. Uhum. é pá, é muito, muito Por fixe. Foi, foi, um é muito difícil fixe, muito fixe. Para eu comprar o carro. Não estavas naquela? Fiquei, não, ainda fiquei assim. Ficaste um reticente. Yeah. E eu estou naquela de conduzir o, o novo Type R, uhum. os F uh, mesmo precisamente para ver se já vou ficar desiludido dele ser manual, porque a gente já começa aqui a habituar-se yeah. às, às patilhas. patilhas, esta passagem rápida. A gente não caixa manual também consegue passar rápido, Sim. mas lá está, é, és tu a fazer. Torna-se mais divertido, torna-se mais hum, desportivo no sistema que és tu a fazer, pronto. Está à vontade. Faz-me yeah. Muito bom. Muito bom. Esta traseira solta, pá, eu gosto muito. gosto muito. Mas é seguro, estamos, Muito bom mesmo. estamos na boa. Estamos na, na boa. Bem malta, e foi isto. Espero que tenham curtido aqui do, do clio do nosso amigo. Fez questão de nos vir mostrar um dos poucos carros que existem em Portugal. Para vocês verem, hein? digam lá que não vão daqui. <laughs> Fiquem bem, já sabem, esperem pelos próximos vídeos. Como é que é? Acabas tu com o gás? Gás! Gás! <laughs> Vamos dar mais um gás? É tão bom, parece que estamos na Playstation. Gostas? aqui o amigo também nos deixa fazer o fecho, o chamado arranque parado, e este carro também tem launch control. Ensina-me lá como é que se faz, é travão, Exatamente. Sport, RS, yeah. está em RS, okay. segura as patilhas, Exatamente. travão e acelerador, ele segura e lá vai ele. Ah bom, ah bom. Fiquem bem.